नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी मैंने बचपन से यही सीखा है कि पैसे कमाने से नहीं पुण्य के उदय से आते हैं तो जीविका के लिए हमें धर्म मार्ग पर चलना चाहिए या पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए देखिए जो वाक्य आप सबसे कहा गया कि पैसा कमाने से नहीं पुण्य से आते हैं ये वाक्य पूरी तरह सत्य नहीं अगर पैसा केवल पुण्य से आता बिना कमाए आता है तो सबके पास आना चाहिए और फिर ये मानना चाहिए कि जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतना पुण्य है और जिसके पास पैसे का जितना अभाव हो उतना पुण्यहीन है और फिर अगर ऐसी व्याप्ति बनाओगे तो सबसे ज़्यादा पुण्यहीन हमें मानना पड़ेगा मानने को राजी हो क्या फिर ये कैसे कहते कि पैसा कमाने से नहीं पुण्य से आते क्या मेरे पास पुण्य की कमी है पुण्य है कि नहीं पैसा कहाँ है पैसा कहाँ है बात समझ में आ रही है आप ये कह सकते महाराज आपके पास पैसा नहीं पर आपके साथ पैसा वाले हैं <laughs> ये आप कह सकते हो लेकिन वो एक अलग चीज़ है ध्यान रखना पैसा पुण्य से नहीं कमाया जाता पैसा तो पाप करके कमाया जाता है जब भी ये बात मैं बोलता हूँ लोगों को थोड़ा गले नहीं उतरती लेकिन इसे समझो पुण्य पैसा नहीं देता पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है अच्छी बुद्धि मिलना अच्छी लिंक मिलना अच्छी लाइन मिलना अच्छी गुडविल मिलना ये पुण्य का काम है लेकिन जो दुकान में बैठकर या दफ्तर में बैठकर आप जो काम कर रहे हो ना वो पुण्य का काम है कि पाप का बोलो पाप का ही काम हुआ तो पाप से कमाया कि पुण्य से माला फेरने से तुम्हारे घर में रुपया झर जाए ऐसा हुआ है कहीं समझ गए तो जो जहाँ से मिलता वैसे ही करो तो पैसा कमाने में पाप भले हो पर पैसा कमा के पाप मत करो जीवन का एक सिद्धांत बनाओ समझ गए